Добрый день. Машина Outlander MQZ. При диагностике обнаружено надрывы и трещины резиновых изделий, сайлентблоков. При их замене необходимо снять рычаг. Для того, чтобы снять рычаг, откручиваем вот эти вот три болта, стойку стабилизатора. Болты очень часто закипает в в соленблоках. Иногда приходится снимать рычаг вместе с амортизатором. Потому что, чтобы извлечь болт, спасти его. Или резать. Но в данном случае болты спасаются его. его. При следующих ремонтах болты смазываются и таких проблем уже как резать и снимать все в сборе не понадобится. Те болты, которые не удастся спасти, это чаще всего развальные на косточках. Те придется обрезать и заменить на новые. Э, стойки тоже закипают. Если не откручиваются, то срезаются. Для того, чтобы снять основной продольный рычаг, необходимо открутить полуось. Полуоси тоже частая проблема, закипают в шлицевых соединениях. Чтобы снять весь этот продольный рычаг, необходимо разобрать всю ходовую. Открутить верхний рычаг, бумеранг. Но чаще всего они не закисают. Но бывает разное. При замене соленблоков на Mitsubishi Outlander MQZ основного поперечного и продольного рычага необходимо демонтаж косточки. Эти вот болты тоже закипают. Тоже постараемся спасти. Если не спасем, болт вырезается, закипает вот здесь вот, в соленблоках. Вырезается и при следующем ремонте болты смазываются и вырезание уже не нужно. Сняли рычаг, болты спаслись. Закипает вот здесь, про то, что мы говорили, в соленблоках. Меняем, потому что при диагностике обнаружен был вот этот разрыв. Для того, чтобы заменить этот соленблок, необходимо <clears throat> перепрессовать сайлентблок. Сайлентблок перепрессовывается только в одном направлении. Выпрессовывается туда и запрессовывается тоже только оттуда, потому что сайлентблок имеет конус. Распечатываем. Вот такой вот сайлентблок. С одной стороны он уже, с другой шире. Поэтому прессуется только вот так, выпрессовывается только туда. На том рычаге болт удалось спасти. На этом рычаге болт закис в соленблоке. Будем разгибать немного уши, вырезать. Вот здесь вот, когда уши разогнутся, будет видно болт. Будем вырезать болгаркой. При выпрессовке соленблока необходимо выпрессовывать вот ну, так стоит старый. Запрессовывается отсюда, выпрессовывается только сюда. Когда выпрессовываешь, необходимо подставлять проставку, чтобы не сложился рычаг. Здесь меньше, здесь больше. Про тот конус, который мы говорили. Потому выпрессовывается только сюда, запрессовывается только отсюда. При запрессовке тоже необходимо устанавливать проставку буксовки, смотрим, чтобы все было ровненько, нигде еще не косилось, пока можешь уже паузу. Вот сайлентблок и обрезанный болт, там где закипает. Болт в сайлентблоке вырезается, выпрессовывается, ставится новый, оригинальный новый болт, смазывается болт, чтобы в следующих не было такого. Давай. Заменили наружный соленблок, внутренний соленблок поперечного основного рычага, который работает пружина амортизатор. Заменили Соленблок продольного рычага. При замене этих соленблоков косточки, как правило, закипают. Их тоже вырезали, поменяли на новые. Это отвечает за схождение. Тоже все смазанное, дабы все работало и не закипало. Болты все смазанные. Теперь Развал схождения делается без проблем. Все крутится. Можно делать развал. Ну и эксплуатировать автомобиль.